Sosiaalisen median aineistot on siinä mielessä ongelmallisia, että kaikilla sosiaalisen median eri kanavilla on erilaiset käyttöoikeusehdot. Eli siellä on nämä lisenssiehdot, joita kukaan ei yleensä lue, klikkaa vaan hyväksyn ja lähtee käyttämään sitä aineistoa. Ne on kuitenkin pääsääntöisesti ei suomalaisen lainsäädännön mukaan tehtyjä, Eli siinä on jonkun toisen maan lakia sovelletaan ja nämä tekijänoikeusasiat ja niihin liittyvät rajoitukset on erilaisia. Eli jos käyttää sosiaalisesti mediasta aineistoja laittamalla sinne tai ottamalla sieltä pois käyttämään niin silloin pitäisi jokaisen eri median tekijänoikeus, toi noi käyttöoikeuslisenssit tuntea.